Ну что, Тимофей, как у тебя ощущения? А? У меня ноги не ходят. А легкие как? А легкие нет, легких нет уже. Мы, короче, пробежали с Тимофеем. Вызов был принят. У меня 212, у Тимофея 210 номер, между нами была разница 1 минута. То есть каждые 30 секунд новый участник был. В итоге меня никто не обогнал, Тимофея вроде тоже никто не обогнал. Не помню. И мы, короче, пробежали нормально. Только у меня этаже, наверное, на 11, 10, 12. Легкие так зажгло, что я пешком пошел. Но потом я понял то, что все-таки надо пробежать немножко. И под конец побежал. Последний этажа. Последние 3 -4. ступеньки я бежал. <laughs> Ну ладно, не преуменьшай. В общем, все было классно.